assalomu alaykum qadrli obunachilar bugun sizlar bilan revit darsimizda eh, o'sha tarz nima qavatlar tarixi nima o'shalar bilan ishlashni ko'rsatamiz eh, shu new qilib ochaman oldingi darsda o'rgatilgandek brauzer o'sha kompyuterimizda saqlanib turgan andazani ochib olaman bu andaza e, telegram gruppada ham tashlangan o'sha yerdan olishingiz mumkin e, bu yoqda o'sha oldin ko'rsatganimdek oyna ochildi tepada ribbon panel e, bu bu joyi esa ishlash hududimiz ya'ni ishlash maydonimiz hisoblanadi demak tarz nima tarz bu ruschada fasad deyiladi binoni o'sha yon tomonlardan ko'rinishi masalan e, bu andazani o'zida ham o'zida qilingan to'rtta e, tars ko'rinishi bor ya'ni e, mana bu narsa o'sha kameraga o'xshagan narsa shimol buni ko'rinishlari mana project browser oynasida bor elevation qatorida mana east north south west ya'ni sharq shimol janub g'arb taraflarning ko'rinishi ya'ni shuni ichida shuni ichida biz ishlasak biz qilayotgan obyektimiz ko'rinadi masalan ribbon panel arxitektura bo'limida wall ya'ni devorni olib chizamiz devor haqidagi e, darslarimizni keyin именно alohida devor uchun e, dars o'tamiz o'shanda e, ko'rsatib ketaman hozir faqat mana shu tarz nimaligini qirqim nimaligini ko'rsatish uchun bundan foydalanamiz demak devor olganda mana line rectangle kabi ko'rinishlar mavjud o'sha qanaqa ko'rinishda chizishimiz mumkin o'shani chizib olamiz masalan rektangl ya'ni to'rtburchak chizib oldim devor devor chizdim endi bu chizilgan devorni masalan belgilasak chap tarafda e, properties bo'limida devor haqida ma'lumotlar devor o'zi nechi millimetr u qayerdan boshlanib qayergacha tugaydi masalan bu mana base constraint ya'ni boshlanish nuqtasi level 1 ya'ni birinchi qavatdan boshlanar ekan e, top constant esa tugash nuqtasi unconnected degani belgilanmagan uni tagidagi e, razmerga qarab o'zing xohlagancha belgilab olishing mumkin degan ma'noni aytadi uncommentedda masalan o'zgartirish mumkin level ikkiga ikkinchi qavatgacha endi bu yoqda to'rt ming ya'ni birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha bo'lgan masofa to'rt ming millimetr ekan o'shaning uchun buni o'zgartirib bo'lmaydi endi bu hamma devorlarni belgilab e, qolgan devorlarni ham biz hozir ikkinchi qavatgacha qilib qo'ydik yana demak devor chizib oldik endi aytaylik e, devor bu ishchi hududimizga yana model olib kirmoqchimiz bu qayerdan o'sha ribbon panel bo'limida arxitektura bo'limida e, arxitektura bo'limida bizda oldingi darsda aytib o'tilib ketilgan komponent buyrug'i mavjud komponentni e, o'sha tagidagi strelkaga bossak o'ziga emas strelkasiga bossak ikkitasi kelib chiqadi place a component model in place place a component bor modelni qo'yish o'sha именно mana shu andazadagi bor modellardan foydalanamiz model in place o'zimiz qo'lda yasab olamiz hozir biz o'zi bor modelni qo'yamiz bosamiz va bizda mana bu yerda e, o'sha andazadagi mavjud bo'lgan modellar kelib chiqadi buni ustiga bossak o'sha modellarni o'zimiz tanlashimiz mumkin bo'ladi aytaylik mana tri ya'ni daraxtlar daraxt bironta daraxtni oldim qo'yaman qo'yildi bu daraxtimiz escape'ni bossak buyruq yakunlanadi bu daraxtni ustiga bosadigan bo'lsak o'sha properties bo'limida ma'lumotlar kelib chiqadi ya'ni level qayerga qo'yildi ya'ni birinchi qavatga bu ham demak devor bilan qo'yilgan qavat bir xil ekan ho'p endi endi boya aytilib o'tilgandek bu yoqda fasadlar ya'ni tarz ko'rinishidan ko'ramiz aytaylik mana bu ko'rinish ist bu bizda ist deyiladi sharq tarafdan qarash istni bosamiz mana bizda bu devorimiz va daraxtimiz ko'rinib turibdi e, level mana birinchi level nolinchi sathda ekan ya'ni uning masofasi yo'q nolga teng va level 2 4000 turibdi bu o'sha level 1 bilan level 2 ning orasi endi aytaylik mana boshqa north south mana south shu taraflardan qarasa ham bo'ladi yana level 1 ga o'tib olamiz floor plans ichida level 1 mana o'zimiz xohlagan tarafdan e, o'zimiz qo'lda o'sha elevation qo'yishimiz ham mumkin ya'ni elevation boya aytib o'tdik tarz deyiladi bu qayerda ribbon panel bo'limida bizda view degan qator e, view bo'lim bor viewni ichiga bossak bu yoqda e, elevation degan buyruq bor mana rasm bilan ko'rsatib beradi elevation ustiga bosamiz va oladi mana mana bu strelkasi qaysi tarafga qarashligini ko'rsatadi uzoqlashtirsak bu e, bu yoq tomonga yaqinlashtirsak o'sha obyektga yaqinlashtirsak o'sha avtomatik obyektni ko'rsatadi qo'yamiz va qo'yganimizda mana escapeni bosaman bo'ldi boshqa qo'ymoqchi emasmanmi demak escapeni bosaman bosdim qo'yganimizda bu yoqda mana elevation qatorida ya'ni project browser bo'limida elevation qatorida ko'rgan sizlarning elevation one a turibdi bu yana bitta elevation qo'shildi degan ma'noni aytadi buni bu elevationdan qanaqa qilib qarashimiz mumkin buni uch xil yo'li bor ko'rsataman project browser bo'limidan o'sha elevation 1a bo'limiga e, yozuvga ikki marta bossak ko'rsatadi mana biz qo'ygan qo'lda qo'ygan elevationdan qaradik bu birinchi usul endi yana level birga o'tib olaman endi ikkinchisi mana shu qo'yilgan elevationni o'ziga ya'ni o'sha belgisiga ikki marta bosish orqali ko'rishimiz mumkin ya'ni bu yoqda ko'rayotgan bo'lsalaring o'rtada olib borganimizda bitta to'rtburchak shakl va uchiga olib borganimizda yana bitta to'rtburchak shakl chiqdi ho'p bu nimani aytadi uchiga olib borganimizda to'rtburchak shaklni ustiga bitta bossak bu elevationni ko'rish chegarasini anglatadi ya'ni mana o'zimiz xohlagancha bunda o'zgartirishimiz mumkin bunaqasiga ham o'zgartirish mumkin ya'ni ko'ra olish chegarasi boyagi ichidagi to'rtburchakchaga agar ikki marta bosadigan bo'lsak yo'q ichidagi to'rtburchakdek bosadigan bo'lsak elevationni ya'ni mana shu qo'yilgan belgini boshqa masalan shimolga janubga to'rtta tarafdan ko'rish imkoniyati beradi masalan buning uchun e, mana shu hosil bo'lgan to'rtburchakchalarga bosish kerak masalan bu yoqqa bossak bitta mana bu yoq tomonni ham ko'rsatadi mana ho'p bu narsani keyingi darslarda ko'rib o'tamiz hozir keyingi boya buyog'idan kirishni ko'rsatdi men keyingi kirish uslubini ikkinchisini ko'rsataman demak mana shu belgiga sichqonchani o'ng tugmasini bossak bizda yozuvlar kelib chiqadi o'sha yozuvlar qatorida mana go to elevation viewni bosadigan bo'lsak bu yoqda bizda yana boyagi holat ya'ni o'sha qo'ygan elevationimizdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu ikkinchi usulda uchinchi usul shu elevationga bitta bosamiz e, ko'rish chegarasi hosil bo'ladi endi shu turishni yana ikki marta bosadigan bo'lsak mana bu uchinchi uslub ya'ni ko'rish e, boyagi elevationdan qarash kelib chiqmoqda e, demak o'lda elevationni qanday qo'yish ko'rsatib berdim endi bizda mana shu qo'ygan elevationimizni nomini o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin ya'ni mana bu yoqda Э, project browser bo'limida elevation 1a turibdi shuni biz aytaylik э, biru bir tarz deyishimiz mumkin bir a emasda biru bir mana nomini o'zgartirib qo'ydim o'zimizda loyihamizda kerak bo'ladigan so'zlardan foydalanishimiz mumkin endi qirqim qirqim nima bu ingliz ingliz tilida section deyiladi qirqim э, hozir project browser bo'limida qirqim yo'q chunki e, biz foydalanayotgan andazada qirqim qo'yilmagan buni qo'lda qo'yib olamiz xuddi elevation singari mana xuddi o'sha view ribbon panel qatorida view bo'limida o'sha e, section degan buyruq bor ya'ni qirqim qo'yish o'shani ustiga bosamiz va qayerdan qayergachaligini o'zimiz chizib ko'rsatamiz mana masalan bu yoqdan o'ng e, sichqonchani o'ng tugmasini bosdim va bu chekkasigacha mana bu ham xuddi elevationga o'xshagan narsa Э, mana bunaqa belgisi bor ya'ni o'sha qora uchburchak ko'rinishdagi belgisi qaysi tarafga qaragan bo'lsa bu qirqim o'sha tarafni ko'rsatadi ya'ni ko'rish chegarasi shu yoqdan mana mana bu yergacha degani bunga ham xuddi elevation singari kirishni uchta yo'li bor mana demak bu qirqim chizdikmi э, project browser qatorida bizda hosil bo'ldi section building section qaysi ichida yozilgan э, yozuvi hosil bo'ldi buni yonida plus belgisi bor plyusni bosadigan bo'lsak ichida nechta seksion qo'yilgan hozir bitta qo'ydim shuning uchun bitta seksion bir turibdi o'zi e, avtomatiskiy nom qo'yib berdi o'sha seksion bir mana shuni ikki marta bosadigan bo'lsak o'sha seksionimni ko'rsatyapti mana devor qalinligi hammasini ko'rsatdi endi yana level birga o'tib olaman yana shu boyagi ikkinchi usul Э, belgilab turib ikki sichqonchani o'y tugmasini bosamiz go to view mana ikkinchi usul uchinchi usul belgilab turib ikki marta ustiga bossak e, bizda uchinchisini ko'rsatadi hozir mana uchinchi uslub e, seksion qo'yildi endi biz o'sha qilayotgan ishlarimizni e, kopiya qilib olish usulini o'rgataman bu bu nima degani masalan aytaylik boya e, mana shu hozir biz level birdamiz level bir ya'ni birinchi qavat tarhini ko'rib turibmiz qora harfda yozilgan ya'ni mana shu yerda qora harfda turgani biz o'sha joydamiz degan ma'noni aytadi endi o'shani e, ko'pga qolmoqchimiz chunki buni alohida nimadirlar ishlashimiz mumkin va xuddi shunga yana boshqa e, loyihalarni ishlaganimizda o'sha kopiya qilish E, kopiya qilish bizga kerak bo'ladi buning uchun o'sha level bir yozuvga borib turib sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz bosganimizda bizda e, bu yog'ida duplicate view ya'ni e, nusxa olish ko'rinishdan nusxa olish buyrug'i turibdi bu yoqda uchta narsa chiqadi duplicate duplicate with detailing duplicate as a depend dependent bu nima degani duplicate degani o'sha shu loyihani shu turishda kopiya qilish ya'ni nusxa oladi va nusxa olingandagi qilgan o'zgartirgan ishlaringiz bunga ta'sir qilmaydi bunda o'zgartirgan ishlaringiz nusxa olingandagiga ta'sir qilmaydi duplicate with detailing turibdi endi agar loyihangizda biron bir detal chizgan bo'lsangiz nimadir detal masalan chiziq detal chizgan bo'lsangiz o'sha chizgan detalingiz bilan birga o'tkazadi ya'ni kopiya qiladi duplikat qilganingizda detalingiz o'tmaydi faqat loyihani o'zi o'tadi duplicate is a dependent nima duplicate is, is a dependent xuddi detailingga o'xshab detail bilan birga o'tkazadi lekin agar bu yoqda nimadir o'zgartirsangiz detal bo'ladimi yo loyihani asosiy chizig'i bo'ladimi nimani o'zgartirsangiz e, kopiya qilingan variantida ham o'zgaradi u narsa hozir hammasini bitta bitta sizga kopiya qilib o'tkazaman aytaylik boya e, detal o'zi nima detail o'zi nima deb e, degan savollar bo'lishi mumkin shuni ham birga ko'rsatib ketaman e, detail bu loyihani asosiy qismiga ta'sir qilmaydigan buyruqlar hisoblanadi masalan chiziq oddiy chiziq chizmoqchiman xuddi avtokaddaga bor bo'lgan chiziq ikki d chiziq bu qayerda o'sha ribbon panelida annotate bo'lim mavjud annotate ichiga kiramiz bu mana detail line o'z nomini ham yozib qo'ygan detail line ya'ni chiziq chizish detail lineni bosaman aytaylik e, nimadir chiziq chizildi mana ho'p bu detal hisoblanadi ya'ni loyihani asosiy qismiga ta'sir qilmaydi shunchaki chiziq masalan 3d ko'rinishdan qaraganingizda ham bu ko'rinmaydi endi buni xuddi shu levelni men e, anaqa qilaman ya'ni duplikat qilaman nusxalaman ya'ni level ustiga o'ng tugmani bosdim duplicate view duplicate mana bu yoqda yana bitta hosil bo'ldi level 1 copy 1 ya'ni o'sha level 1 dan kopiya olindi va bu qora harf turibdi demak biz o'sha anaqadamiz kopiya qilingan leveldamiz bunda ko'rib turganingizdek boya chizgan chizig'imiz ko'rinmayapti boyagi levelga o'tadigan bo'lsak mana chizig'imiz turibdi bu yoqda ko'rinmayapti ya'ni faqat loyihani o'zini o'tkazdi unda chizilgan detallarni o'tkazmadi endi duplicate e, yana level birga o'tib turib bundan duplicate view e, duplicate with detailing nimaligini ko'rsatadi duplicate with detailing endi mana shu chizilgan e, detail bilan birga sizga kopiya qilib beriladi mana bosaman chizilgan detail bilan birga mana kopiya qilinadi qora harfda turibdi demak biz o'sha kopiya qilingan holatda nomini tushunarli bo'lishi uchun nomini o'zgartirib qo'yaman bu qanday bo'ladi o'ng tugmani bosaman bu yoqda rename nomini o'zgartirish buni yozib qo'yamiz duplicate duplicate qisqartirib yozib ketaman duplicate with detail boyagi kopiyani esa duplikatni o'zidan yozib qo'yamiz mana kop rename duplicate duplicate ana endi aytaylik bu chizilgan e, nimadir o'zgarish qildik mana ikkita chiziqni o'chirib tashlayman o'zgarish bo'ldi e, duplikatda o'zgarish bo'lgan level bilgan birga ham ta'sir qilmayapti mana turibdi joyida bilda e, duplicate with detailingga ta'sir qildi e, uni o'zgartirdik endi o'sha o'zgartirilgandan bitta e, duplicate olaman ya'ni nusxa olaman faqat bu safar duplicate as dependent qilaman duplicate as dependentni boya aytdim ya'ni nimani o'zgartirsangiz mana detalni o'zgartirsangiz u yoqda ham o'zgarib ketadi dedik mana bizda hosil bo'ldi kopiyasi hosil bo'ldi dependent qilingan deb o'zi avtomatik ham ko'rsatdi hosil bo'ldi endi duplicatedagi bitta chiziqni o'chirib tashlasam yana bitta chiziqni o'chirib tashlasam duplicate with e, detail dependentni ham o'chdi bu narsa ya'ni ta'sir qildi ho'p bo'ldi endi bu o'zi bizga nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin bunaqa kopiya qilishni o'zi nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin e, masalan ayr qilganda kerak bo'lishi mumkin masalan aytaylik e, revitni o'zida ham mm, qog'oz bo'limi mavjud ayr qilish uchun o'sha yerda e, sheets deb ataladi hozir misol tariqasida ko'rsatib beraman sheetda o'sha qog'ozlar bo'limida hozir bu yoqda qog'oz yo'q shuni hosil qilish kerak o'sha shitga o'ng tugmani bosamiz new sheet ya'ni yangi qog'oz hosil qilish bizni andazamizda faqat e, a bir formatdagi qog'oz bor ekan o'shandan foydalanib turamiz ko'rsatib berish uchun ok bosilamiz mana qog'oz hosil bo'ldi endi masalan boyagi level level birni ushlab bu yoqqa olib keladigan bo'lsam tushdi level bir qog'oz o'sha endi unga nimadir ishlov berib turib keyin Э, qog'ozga qo'yishimiz kerak bo'lsa yoniga buning uchun boyagi duplikat qilish kerak edi mana bizda duplikat qilingan variant aytaylik duplicate list detail deb e, dan detaildan biz bu yoqqa tashlaymiz mana mana bunda to'liq chiziq chizilgan bunda yo'q xuddi shu narsa uchun kerak edi ho'p levelga o'tamiz endi 3d e, ko'rinish nima o'shani tushuntirib beraman 3d ko'rinish o'sha chizayotgan loyihamizni 3d e, o'lchamda ko'rish hisoblanadi bu e, project browser bo'limida bu yerda hozir yo'q ko'rinmaydi uning uchun tepada ribbon panel tepasida mana uy shaklida ko'rsatib qo'yilgan default 3d e, view turibdi bunda biz o'sha tugmani bossak loyihani 3d ko'rinishini ko'rishimiz mumkin mana bosamiz o'ng chap tugmani mana biz qo'ygan daraxt devorlar mana endi buni aylantirish qanday bo'ladi xuddi avtokad agar avtokad dasturida ishlaydiganlar bo'lsa e, shift tugmasini bosib e, sichqonchani o'sha g'ildiragini bosgan holatda sichqonchani qimirlatgan holatimizda buni aylantirib ko'rsatishim ko'rinishimiz mumkin mana bu 3D ko'rinish shu 3D ko'rinishga kirdim mana bu yoqda project brauzerda o'zidan o'zi 3D e, views degan yozuv paydo bo'ldi bu endi ya'ni har safar bundan boshlavermasdan bu yoqdan bosib topsak ham bo'ladi mana plyus turibdi plyusda mana 3d bitta 3 e, yozuv turibdi buni ham xuddi boyagiga o'xshab kopiya olsa bo'ladi duplikat qilsa bo'ladi bu qanday bo'ladi aytaylik bu loyihani qanaqadir izometrik ko'rinishi shunchaki mana mana buni bossam izometrik ko'rinishi bo'ladi izometrik ko'rinishi endi bizga faqat bu emas boyagi varog'imizga ayer varog'imizga taxlashimiz uchun faqat bu emas qanaqadir boshqa tarafdan qarashlik ham kerak bo'lishi mumkin e, o'shaning uchun kopiya qilish kerak bo'ladi o'sha paytda yana o'n tugmani bosaman duplicate view duplicateni o'zini bosaman mana duplicateni o'zini bosdim mana demak kopiya olindi nomini aytaylik o'zgartirib qo'yaman nomini o'zgartirdim e, endi bunga aytaylik e, devorni mana bu qismi bilan bu qismi ko'rinmasin e, deyishingiz mumkin bu nima degani bu section box degani section box qayerdan bo'ladi e, ya'ni 3d ko'rinishni kesishda section box bu o'sha properties bo'limida mavjud mana mana bu qatorda extends qatorlarida oxirida section box degan narsa bor shuni E, bitishga qo'yadigan bo'lsak bu yoqda mana chegara hosil bo'ladi chegarani biz undoq qilib qo'yadigan bo'lsak e, devorlar ko'rinmayapti bizga o'sha demak yangi hosil qilgan 3d ko'rinishimizda mana shunaqa ko'rinish mana oldingisi mana turibdi o'z holatida bu esa bunaqa ko'rinishda endi buni ham boyagi e, shit ya'ni varoqqa joylashimiz mumkin yana yangi shit ochib olamiz mana shitda plyus hosil bo'ldi boyagi shitimiz mana turibdi ya'ni yangi ikkinchi aroq kerak degan bo'lsak yana shu boyagidek o'ng tugma new sheet ok mana yangi hosil bo'ldi boyagi treydadan bu yoqqa ko'chirib qo'yamiz red star bitta hosil bo'lgan va mana 3d ko'rinish mana tushdi xuddi boyagi narsa yana level 1 ga o'tamiz ho'p bugungi darsimizda shu narsalarni o'rgandik ya'ni sizlar bilan e, tarz nima qanday ishlatilinadi e, seksion ya'ni qirqim nima e, floor plan nima level bir level ikki nima shularni o'rganib chiqdik e, sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha xayr